Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir rehber videosu ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere Sakçı ailesinin avantajlarından bahsedeceğim. İlk avantajımız karakter seçme ekranında başlıyor. Avatarınızı özelleştirebilirsiniz. Oyuna başladığımız anda Zira Sakçı'yı karşımızda görüyoruz. Ailenin avantajlarından bahsediyor. Diğer bölgelere nasıl gideceğimizden bahsediyor. Kısa bir özet geçmek gerekirse karşıdaki portalı kullanarak diğer bölgelere gidebilirsiniz. Biletinizi kullanarak tekrardan köyünüze gelebilirsiniz. Normal köylerde sadece kumaş ve deri satıcısı bulunurken bu köyde ekstradan 4 adet zırh satıcısı bulunmakta. Giydiğimiz kıyafetler üzerimize görünür. Oyuna başladığımız andaki yolu takip edince bir çelik plaka zırh satıcısı karşılıyor. Üstümüze gelince bu şekilde durdu. Köyün son tarafında zincir zırh satıcısını görüyorsunuz. Diğer zırh satıcımız olan elit zırh satıcısından elit zırhlar alabilirsiniz. Yeşil deri zırh satıcısından yeşil deri zırhları alabilirsiniz. Satoshi zırh satıcısından Satoshi zırhları alabilirsiniz. Çeşmenin sol tarafında Arinda'yı görüyoruz. Oyunun diğer bölgelerinde olmayan kılıçları satıyor. Bu kılıçları sadece bosslardan düşürebilirsiniz. Köyün avantajlarından bir tanesi ise el aletlerinin bulunması. İstediğiniz el aletini alabilirsiniz. Sakçagözü'ndeki meyve ağaçlarından meyveleri toplamak için makasa ihtiyacınız var. Oyunun ilerleyen aşamalarında bu meyveler iksirlere dönüşecek. Sadece başkentte satılan tarım ürünlerini Sakçagözü'nde bulabilirsiniz. Tutaliayı kasabanın başında yukarı tarafta görebilirsiniz. Kasabanın çevresinde üretimde kullanılacak malzemeleri etraftaki hayvanları öldürerek toplayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki rehber videosunda görüşmek üzere.